Ich möchte, dass ein Geschäftsführer, egal welcher BU, bei einem OEM steht und ähm, die Reports, den aktuellen Stand jeglicher Projekte, egal welcher BU, ähm, ohne zu zögern darstellen kann und ohne Prozessbrüche ähm, bereitstellen kann.